Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede inamillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle birinci cildimizi bitirmiş olduk. İkinci cilde başlıyoruz. 52 cildi Rabbim hayırlısıyla tamamlamayı nasip ve müessere eylesin. Efendim ikinci ciltte yaratılışın hemen ardından Hz. Adem Efendimizin en son toprağından toprağının toplanması için Allah-u Zülcelal'in emri hasıl olmuştu. Bu toprak gelecek, bu toprakla beraber Hz. Adem Efendimizin yaratılış aşamalarını inşallah bölüm bölüm devam ettiriyor olacağız. 32 bölüm daha devam edecek ikinci cilt. Yine her gün sizlerle beraber olmaya gayret ediyoruz. Hz. Adem Efendimizin yaratılışı, cennete geçişi, ruhlar aleminde kalu bela dediğimiz alemde yaşananlar, Hz. Hava validemizin yaratılışı, şeytanın Hz. Adem Efendimiz'e karşı tutumu, tavrı, diğer melekelerin varlığı, insan vücudunun şekli, şemalinin hasıl olması, dünyanın Hz. Adem Efendimiz'e göre hazırlık aşamasında eklenenler ve yenilikler, ve Allah-u Zülcelal'le şeytanın karşılıklı, şeytanın Allah-u Zülcelal'le karşı isyanı ve sonra Hz. Adem Efendimizin cennette yaşadığı ve en sonunda da meşhur bildiğiniz hadisenin tafsilatlı haliyle cennetten dünyaya Hazreti Havva anamızla beraber geçiş sürecini yaşıyor olacağız, anlatıyor olacağız. Ve ikinci cildin sonuna geldiğimizde de Allah nasip müessere ederse Hz. Adem Efendimizin dünyadaki ilk adımlarına geçmiş olacağız ve sonra dünya hayatında insanın izini takip edeceğiz inşallah. Bugünkü ilk dersimizde Allah nasip ederse toprağın getirilmesi ve bu toprağın özelliklerinden bahsedeceğiz. Birinci cildin sonunda emre ilahi hasıl olup toprak getirilmesi başlamıştı ve bunların cihetleri vardı. Farklı siyer kaynaklarında belirtildiği üzere Allah Zülcelal'in toprak almakla görevlendirdiği Cebrail aleyhisselam, yeryüzünün itirazına rağmen bu toprağa getirdiği beyan edilir. Yeryüzündeki itiraz temellendirildiği ve biraz açıldığı zaman daha iyi anlaşılıyor ki yeryüzündeki cinlerin isyanı sebebiyle dünyanın bu isyana ortak olmama adına bir kelamı, bir sözü, bir nidası gibi algılamak lazım. Dolayısıyla yeryüzü aslında burada Rabbimizin emrine riayet etmemek gibi bir şey söz konusu değil. Yeryüzünde bu toprağı alabilecek cinlerin yapmış olduğu bu vahşet sonrasında neredeyse bir yerin kalmaması şeklinde anlamak daha doğru olur. Bir diğer taraftan Siyer Nebi'de anlaşılmayan alanları da ve diğer bütün siyer kaynaklarından süzerek oradaki bilgileri de buradaki bilgileri izah ederken derleme ve toparlayabilme ve daha iyi anlayarak ulemanın sözünün aslında ittifak olduğunun bir beyanatı hükmünde oluyor bu derslerimiz elhamdülillah. Efendim toprak yeryüzüne yeryüzünden alınıp gökyüzüne doğru getirilirken daha önce beyan ettiğimiz o noktalardan alındığında her bir sema kademesinden geçerken parça parça olmaya başlamıştı. Tıpkı bugün uzay filmlerinde ya da uzaya gönderilen astronotlar giderlerken o yoğun bir ateş anını düşünürseniz eğer toprağın gerçek ve hakikaten e, toz duman un ufak oluş sürecini görüyoruz. Birinci kat semada üzerinde hiçbir bir bakteri, virüs veya buna benzer hiçbir bir mikrobiyolojik unsurun kalmama süreci var. Tabii ki bu toprağın neden dünyadan seçildiğine dair ibareyi de beyan edeceğiz ama en hakikatiyle toprağın yeryüzünden göğe çekiliş aşamasında net bir şekilde görüyoruz ki toprak neredeyse içinde hiçbir şey kalmayacak hale getiriliyor. Onda herhangi bir kötülük, bir kir veya bir mikroorganizmanın olamaması durumunu yaşıyoruz. Bütün katsemalarda bunlar her birisi söz konusu oluyor ve hatta en son Sidretül Münteha'nın eline önüne doğru geliyor olacağız. Buraya gelirken geçmiş olduğu son perdelerde artık üzerinde hiçbir şey kalmıyor. Tıpkı bugün bir virüs bir bakteriyi temizlemek için binlerce derecelik bir ısıya ihtiyaç olunması gibi tabiri caizse gelen toprak al 4 ayrı melekten gelen ve 6 ayrı noktadan toplanmış topraklar e, tabii bu 6 ayrı nokta deyince tek bir nokta gibi düşünmeyin. Dünyanın neredeyse tamamının cüz'ü, bir bütünü, bir özeti hükmünde olan bu toprak getiriliyor. Sidretül Münteha'nın önüne artık un kadar incelmiş belki undan biraz daha kalın gibi düşünebilirsiniz. Ve undan bir hale gelmiş olan bu toprak parçası bu toprak yığını diyelim bir gölgede 40 yıl boyunca cennetül cennetin yanında cennet kapısının önünde Siddetül Münteha'nın yanında uzun uzadıya dökülüyor. Aynı bugün bir toprak parçasının getirilip bir yere yığılması gibi. Tabi burada Sidretül Münteha'nın yanındaki cennet ve cehennem elbette ki yaratılmış ancak cennet en başta ilk yaratılış halindeki tek bir yapıya sahip. Sonradan yaratılışta Hz. Adem Efendimizin yeryüzüne gönderilmesi esnasında bunlar kademe kademe geliştiriliyor ve 8 cennet haline geliyor. Bunların meselesini de Hz. Adem Efendimizin cennette yaşadıklarını da göreceğiz ki yaşayan her bir canlının Rabbini tanıyabilme imkanının varlığı dairesinde bu cennetler 8 adede çıkacak. Bunlardan en üstün olanın önünde bu toprak dik bir açıyla yani ince uzun ve kapıya tabiri caizse Hazreti Adem Efendimiz diğer derslerimizde göreceğiz. Artık balçık olacak, su katılacak ince uzun seyreltildi. Sol tarafında bu yapının sol tarafında siddetül münteha var. Ayak ucuna doğru ayağa dönecek olan toprak tarafında ise cennetin kapısı var. Efendim burada tabii bu yaşanan olayların her birisinde bir karşılığı var. Bunları neden böyle Cenab-ı Hak takdir etmiş? Her birisinin kendi hayatımızda bir karşılığı var. Siyer Nebi'de onları da ifade edelim ki İnsanlar bu anlatılan şeyler ne anlama gelir onu da anlıyor olsunlar. Çünkü Rabbimiz hiçbir şeyi hiçbir zaman hiçbir mekanda boş yere yaratmamıştır. Yaratılmış her şeyin bir karşılık ve bir geçerliliği ve bu geçerliliğin bir muhatabı vardır, bir illeti vardır. Bunu iyi anlamamız lazım. Efendim sidre-i münteha biliyorsunuz ki hakikat itibariyle kelime-i tevhid üzerine yükselmiştir ve burada bir kıyam söz konusudur. Bu kıyamın önünde yatar vaziyette uzatılmış bu toprak parçası ve toprak yığını insanoğlunun kelime-i tevhid hasletleriyle ve onun üzerine inşa edileceğinin açık bir zemini olup ondaki toprağın, ondaki materyallerin, hücrelerin hiçbir yapının kelime-i tevhid haricinde bir unsurla yaratılmadığını beyan eder Dolayısıyla insana sonradan takdir edilmiş ilerleyen derslerde göreceğimiz üzere özellikle ikinci cilt nasıl ki birinci ciltte yaratılışın temel mekanizmasını anladık, ikinci ciltte insanı tanıyacağız ve en ince detaylarına kadar olabildiğince <clears throat> en ince detaylarında hep biz o kelime-i tevhidin nefsi emmare nefsin varlığıyla beraber bir isyan sürecinin başladığını ama hakikatte ve asliyette insanın ilk yaratılışta tevhid üzerine yaratıldığını görüyor olacağız. Efendim bir zeminin üzerine döküldü tabii ki bu toprak ki bu zeminin temelinde bu zeminde bir bembeyaz bir taş vardı. Bu taş cennetten getirilmiş olan bir taştı Cebrail aleyhisselamın görevlendirdiği görevliler tarafından getirilmişti. Bu öyle bir taştı ki Hz. Adem Efendimizin cennetten çıkarılınca Mekke'ye gönderilmiş olan bir taştı ve Hz. Adem Efendimiz vefat ettiklerinde bu taş onun tabiri caizse kabristanının da temeli oldu. Bu taştan bu taşın üzerinde ise bir iz vardı yukarıya başa doğru olan bir iz. İşte bu iz de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sırtındaki nübüvvet mührüydü. Diğer bütün peygamberlere nasip olmamış Hazreti Adem Efendimizin genetiğinde takdir edilmiş. Hazreti Peygamber'e kadar sırlı kalmış. O taştan iz oraya inzal olunmuştu. Çünkü bu taş cennette Nuru Muhammedi'nin ilk değmiş olduğu taşlardan biriydi. Bu yüzden dolayı da onun üzerinde Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın zaten kendi imzasıydı desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Bu görülen şey çoğaldı ve insanın Rabbini tanıma yolları da açılmış oldu cennetin karşısında. Bu zemin boydan boya olmasıysa insana ölümün, yatmanın, uykunun ve acziyetin takdir edilmesidir. Tıpkı bugün bir gasilhanede görmüş olduğunuz teneşir tahtası diye ifade edilen o şimdi de beyaz mermer halinde inşa edilmiş olan yapı. O günlerde böyle inşa edilmiş, böyle yapılmış. Daha insan toprak eken bu tahtanın, bu taşın üzerindeydi ki ona ölüm yazılmış ona yatmak, ona uyku ve acziyet verilmiş. Ve bu acziyeti bu gölgenin altında, Sidretül Münteha'nın gölgesi altında 40 yıl boyunca sürmüş. Zaman mefhumu buralarda çok farklı olduğu için çeşitli kitaplardaki zamanların farklılığı her birisinin kendi içinde değerlendirilmesiyledir. Yani cennetteki zaman kavramı farklıdır. Birinci kat, ikinci kat semalarda, alemlerde farklıdır. Tıpkı bugün farklı gezegenlerde farklı zaman dilimlerini kendi anlayabileceğimiz lisanla ifade ediyor olsak da orada yaşasaydık başka türlü anlayacaktık anlamında söylemek gerekir. Efendim bu boydan boya beyaz taşın üzerinde toprak getiriliyor ve dört parça halde konuluyor. Neden? Çünkü dört büyük melaike getirmişti. Her bir zerresi bu toprağın bir insanı temsil edecek. Yani yeryüzünden getirilen toprakta her bir zerreye bir ruh inkişaf edecek. Evet bu topyekün Hazreti Adem Efendimizin vücudu, yaratılan ilk insan Hazreti Adem Efendimiz ancak bir hikmet var. Gelinen toprağın miktarı nedir sorusunun cevabı her bir kum tanesinin bir insan, bir yapı olduğunu düşünürseniz o cihette takdir edilmiş. Tabii ki insan sayısıyla o miktarı karşılaştırmaya kalkarsanız insanın kendisinde var olan zerre adetleri de orada tabii ki. Yani her bir insan kaç trilyon, kaç katrilyon maddeden oluşuyorsa. Dolayısıyla çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz aslında ama e, tabiri caizse her bir insanın zerreleri bir araya getirirse yaklaşık iki avucumuzu birleştirdiğimizdeki toprak miktarı kadardır. Tabi yeryüzüne gelmiş geçmiş insan sayısı kadar da böyle avuç toprak düşünüldüğünde yaklaşık böyle bir 40 metre uzunluğuna yakın bir topraktan bahsediyoruz. Ve bu toprak aynı bugün bir cenaze defnettiğimizde nasıl koyuyorsak o şekilde konulmuştu. Hz. Adem Efendimiz tüm ruhların zerrelerinin tabiri caizse taşıyıcısı hükmündeydi. Dolayısıyla insan dört ana bölükte söz konusu oldu. Bunun hikmetini soranlara el cevap olarak birincisi üstünlüğü hasıl olduğu üstün insanlar niye dört büyük melek getirdi? Dört, dört bölüm toprak var. Bunun cevabını şurada vermek lazım. Birinci grup insanlar üstün insanlardır. Onların Allah Azze ve Celle'nin seçmesiyle, yetiştirilme şartlarının inkişafıyla özel insanlardır. Onlardan bir kısmı peygamberlerdir, evliya Allah'tır, ulemadır. Yanlış anlaşılmasın, evliya Allah, ulema, peygamber gibi değildir. Ama onlar o peygambere tabi olma ve o peygamberin verdiği tevhid mücadelesinin önderleri olması hasebiyle onların hemen ardından ehli imanın üstündedir. Tabii ki en üstte peygamberler var ve onların en üstünde de Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam Efendimiz var. Onlara tabi olan ehli iman var. Onlara onları reddeden kafirler var ve en alt seviyede de münafıklar var efendim. Peki dersin sonunda şu soruyu soralım. Neden bu toprak dünyadan getirildi? El cevap. Biliyorsunuz ki insana nefis birazdan telkin edilecek birkaç ders sonra göreceksiniz. İnşallah nefsin yaşayacağı yere göre tanzim esastır. Zaten dünya nefse emmareye göre tanzim edilmiştir. İnsan hakikat penceresinden bir baksa nefsin kirleriyle süslenmiş olan bu dünyanın hakiki bir güzellikte olmadığını anlar, kavrar. Zaten temel mesele, temel gidiş noktası da bunun üzerine bina edilmiştir. Dünyada kalan cennete taşınır. Çünkü bütün bu toprak temizlene temizlene gökyüzüne getirildi. Dolayısıyla insan nefsi de ne kadar ezilirse, ne kadar böyle yüksek dereceli ateşlerden geçirilerek gelirse Rabbimizin izni inayetiyle cennette de en yüksek makam vermesi mümkün. Yüksek yüce makamda vermesi mümkündür. Dolayısıyla Allah Azze Zülcelal toprağı da dünyadan getirerek insanın Rabbine vuslat edebilme imkanını kendisine madden de vermiştir. Dolayısıyla maneviyatta hasıl olan bir unsurun maddiyatta bir karşılığı olmazsa o hayal olur. Bu sözlerimiz de hayal olur. Dolayısıyla insan Rabbine madden Rabbimizin vuslatına erebilmesinin kendisindeki maddi karşılığı nedir diye sual etsek el cevap toprağının dünyadan temizlene temizlene Sidretül Münteha'nın gölgesine götürülmesidir. O alana getirilmesidir diyebiliriz. Efendim doğal olarak herkes sonuncu maddede zerresinin hükmüne aittir. Dünyada toprağımız neredense orada doğacağız, or orada öleceğiz. Öleceğimiz noktanın toprağını üzerimizde taşıyoruz, o zerre Ama hakikat insan geldiği yeri ve gideceği yeri bilirse işin özünden kopmadan gitmiş olacak. Efendim bir dahaki dersimizde toprak neden oraya getirildi ve toprağın gelmesinden sonra neler yaşandı? Onları beyan etmeye çalışacağız. Bugünlük kalın sağlıcakla.